тұрсын базарбайұлы сәлеметсіз бе ә, әсет отыр кешір уақытым тығыз еді не жаңалық бар сізбен бірге отырғанымды ешкімнен көрмеген дұрыс болар еді мынау сіз тапсырған іс ештеңе шықпайды арыз берушіңіз аяқ астынан айнып шыға келді берген арызын да сіздің айтуыңызбен өтірік жасалған науқастың бас тартуын да көз алдымда жыртып тастады талғаттың айнып кететінін мен білгенмін енді не істемексің ештеңе сізге де берер кеңесім сол енді оларды мазаламай ақ қойыңыз онсыз да бір адам жерлеп отыр сосын кішкентай балалар ауру екен менің не істейтінімді үйретпей ақ қой мен оларды құртпай қоймаймын өз еркіңіз бірақ енді бұл іске мені араластырмаңыз сіз үшін заңды бұрмалаудан әбден шалдым бұл сіздің өтінішіңізбен жасаған соңғысым болсын өтініш сен маған көмектесуге міндеттісің әлде ұмытып қалдың ба парамен ұсталғанда құтқарған кім осы уақытқа дейін түрмеде шіритін едім мына прокуратурада жұмыс істеп жүргенің де менің арқам сондықтан әсет менің айтқанымды істейсің тұрсын базарбайұлы біле білсеңіз ол парада сіздің балағыңыз болады. өзіңізге кір жұқтырмас үшін менің қолыммен от көседіңіз ал құтқарсаңыз оның өтемін баяғыда қайтарған сондықтан бұдан былай енді мені іздемеңіз бұл соңғы сөзің бе сау болыңыз данияр балам тыңдап қоямыз ба мен сенің алдыңда кінәлімін сол үшін кешірім сұраймын өз әулетімді өз қолыммен талқандай жаздаппын кешір мені кешір қызымның өлімі маған қатты ауыр тиді әкенің балаға деген махаббатынан күшті не бар иә дәмірдің сенсіз өсетін ойлағанда есім кірді немеремді өз қолыммен жетім қыла жаздаппын анасынан айырылған наздай данияр балам сен нағыз мықты маман екеніңді көрсеттің адамның өлімін құтқарып қалу үшін қандай бір мүмкіндік болса соны құр жібермедің рахмет саған дәрігердің ең басты ережесі осы қарашы дәмірдің қалай өзгеріп шыға келгенін қарашы бұрын бөтен адамға мүлдем жоламаушы еді иә жүрек ерекше ағза ал дамир өзінің психологиялық ерекшелігіне байланысты осының бәрін бойына тез қабылдайды иә анасының жүрегін сезеді бірақ ол уақыт өте келе сейіледі құралай жүректі өзіне бейімдейді бірақ баланың оған бауыр басып кеткені дұрыс емес дұрыс айтасың сондықтан қазір бар күшімізді дәмірдің тез емделіп кетуіне жұмсауымыз керек иә иә қайсың қоямыз дәмер міне қара түлкі қалдарыңыз қалай жақсы ұлыңыз сондай тәтті тек сөйлемейтін өкінішті әйтпесе талай әңгіме айтар едік күндердің күнінде сөйлейтін болады жүр ғой балам кеттік пе жүрші неге асығып тұрсыздар ма біз дамирмен әлі ойын ойнайық деп едік кейінірек ойнарсыздар дамыту ойынына бару керек үнемі күрделі үзіп алмау керек данияр әлімханұлы иә әлгі кісілер сізді маған ота жасағаныңыз үшін алып кетпек болды ма оған алаң болмаңыз бәрі дұрыс мен үшін тәуекелге бардыңыз неге мен жай ғана өз жұмысымды істедім енді сауықтыру курсын жандос өткізеді уақытылы барып тұрыңыз көріскенше жарайды келе ғой кел тұр кейін ойнайсың жүр жүре ғой әне ата қарашы әне ата келді сәлем қойманы қалпына келтіре алмағандықтан тауарларды амалсыздан құрттық ондағы дәрілердің жалпы бағасы қанша еді жүз елу мың доллар әлгі хирург тағы біреулерді жіберіпті олар да тексеріп жатыр жалпы тауарларды құртқанымыз дұрыс болған сияқты біліп қойса түбімізге жетеді әзірше дәрі дәрмекті алдырмай тұра тұру керек шығар әрине түсінемін бизнесқа нұқсан келеді бірақ амал жоқ мына әулет бізді шығынға мықтап отырғызып кетті айнашты солардың кесірінен қаза болды қойманы да талқандаған солар жоқ кешіруге болмайды күйеу баласын түрмеде шіріту керек еді тақалған кезде қорқып кетті ғой ана талғат енді не істемексіз күте тұру қажет бәрібір кек аламын менің атымды жиі еске алатын болады әке рұқсат па кел мынау науқас әйелдің коронарлық ангиографиясы жас елу сегізде күре тамырының атеросклерозға шалдыққаны көрініп тұр стенд қою керек жарайды бұл мәліметтің бәрін даниярға бер неге әке бұл әйелді мен өзім емдеп жүрмін даниярдың өз науқастары бар өзің ота жасамақсың ба иә түк қиындығы жоқ кеуде қуысын ашпаймыз қолымнан келеді әке мен сені ота жасаудан жарты жылға шеттеткен ұмытып кеттің бе а орталықта қаласың ба жоқ па онда шешкен жоқпын әлі бірақ данияр сен орталыққа керек дәрігер деп отырған әке бұл оңай ота жасай аламын тек рұқсатыңыз беріңізші өтінемін адамның өмірін құтқарып қалуға мүмкіндік беріңізші жарайды бірақ бұл жолы сақ бол қателікке ұрынба жарайды уайымдамаңыз сеніміңізді ақтаймын бар бейбіт талғатұлы жаныңыз бос па әрине бос отыра не оқып отырсыз білсем бола ма бір науқас әйелдің картасы ертең ота жасаймын әкеңіз рұқсат етті ме иә рұқсат берді стенд қой керек жақсы жаңалық қой айттым ғой әкең сені далада қалдырмайды енді қалай дайынсың ба дайынмын енді барыңды салып Өзімді көрсет екеуміз қазір үй құрастырамыз келістік пе мені қолыңа ұста мына бөлшектермен қазір қабырғасын құраймыз үйіміздің ал мына бөлшектермен не болды саған балам а жарайды ештеңе құрастырмаймыз не істейміз енді мынаны қара қара басқа ойын ойнаймыз иә мынаны қарашы қара картоп иә не көріп тұрсың тағы қарашы айтшы айтшы балам м жарайды ойнамаймыз сәлеметсіз бе сәлеметсіз бе сіз мұнда не істеп жүрсіз мен дамирге келдім сәлем екеуміз үй құрастырамыз ба кешіңіздер дамирді тамақтандыру керек иә рұқсат па әрине дамир жүре ғой тамақ ішеміз жүр сосын келіп ойнайсың жүр дамир дамир ей балам қой болды әдемі гүл алыңыз сәлеметсіз жігітім гүл алыңыз қызыңызға бәрі әдемі керемет бекер ақ керек емес ренжімеңіз жарайды уақасы жоқ келіп тұрыңыз рахмет сізге құралай оқасы жоқ негізі менің сізге бір өтінішім бар еді дәрігер иә тыңдап тұрмын айта беріңіз дамирмен жиі жолығып тұруыма рұқсат етесіз бе арамызда бір байланыс бар сияқты ең болмаса ем аяқталғанша қасында болайын құралай сізге қалай айтсам екен менің балама көмектескіңіз келетінін білемін бірақ алайда оның сізге бауыр басып қалуына жол бермеуіміз керек неге сіздің кеудеңізде менің әйелімнің жүрегі соғып тұр ал дамир болса сол жүректің бию өрісін сезеді сондықтан сіздің айтқаныңызды істейді тіліңізді алады уақыт өте келе ол бүйіріс жоғалады сол кезде менің балам қиналатын болады ал сіздің өз өміріңіз бар қысқасы дамир сізге бауыр баспау керек айтқыңыз келгені дамирге де сізге де керегім жоқ солай ма құралай тағы да қайталап айтамын сіздің өз өміріңіз бар мен сіздің жүрегіңізді ауыстырған кезде өзіме әйелімді дамирге анасын қайтаруды ойлаған жоқпын дамир қайтсе де анасыз өмір сүріп үйрену керек ал сіз жассыз сұлусыз таланттысыз бар өміріңіз алда жақсы бір жігітті кездестіріп тұрмысқа шығыңыз бақытты болыңыз маған керек сол ал бізді ойламаңыз бізде де бәрі жақсы болады жарайды шындықты айтқаныңызға рахмет дәрігер қалың қалай құралай қан емес көмектесейін тартшы қолың бермек сенің маған көмегің керек жоқ өзім барым. саған не болды неге бұлай сөйлесесің жай ғана көмектескім келді одан басқа жазығым не менің қазір мазам болмай тұр ермек өтінем ертең келші әйтпесе ауыр сөздер айтып тастауым мүмкін саған не болды түсіндіріп бере аласың ба ермек мен басқа адамды сүйемін дәрігеріңді мен дәрігер ме басқасы мамамыз емес енді келмей ақ қойшы біздің арамызда бәрібір ештеме болмайды шындықты айтқаныңа рахмет olsun. Bir dengilerimiz. Ермел не болды сендер? Не тағы құралымен ренжісіп қалдыңдар ма? Жоқ ата, оны, оны не дегеніңіз? Ренжіскен жоқпыз. А? Ол маған басқа адамды дәрігер сүйетін айтты не дейді жетпеген ау еді Қой, жағдай ушығып кетпей тұрғанда оны бұл жерден тезірек әкету керек сауықтыру емі аяқталғанша әлі екі апта бар ғой дәрігермен өзім сөйлесіп көрейін алаңдама еш жерге алаңдама алаң болма неге өмір осыншама әділетсіз түсінбеймін көрерсіз бәрібір оны қол жеткіземін жүр жүр кеттік ауылға қайтайық жүр жақсы жақсы иә профессор бұлай жаман емес сыртқы әсерлерді саналы түрде қабылдайды демек ми дұрыс жұмыс істей бастаған егер де әлгі дамытатын ойындарды өзбей, қоршаған ортаны көбірек аралатып отыратын болса ми барлық ақпараттарды түгел қабылдай бастауы мүмкін профессор сонымен сіз не айтасыз не айтуға болады <coughs> аутизмнен құлан тазасы сауығып кету бұл тек құдіреттің ықтиярындағы шаруа енді құдірет деп күтіп отыра беруге де болмайтын шығар ары қарай не істейміз жоқ отыра бермеу керек ә, э, курсты үзіп алмау керек ең бастысы егер де сырттан келетін ақпараттар тоқталып қалатын болса ми жұмыс істеу қабілетін тоқтатады да тығырыққа ұшырайды ондай жағдайда қайтадан қалпына келтіру өте қиынға түседі сол жастағы деңгейде өмір бақи қалып қоюы мүмкін профессор тағы да бір сұрағым бар еді мына біздің орталықта әйелдердің біріне балам бауыр басып қалған сияқты анасын есіне сүретін сияқты иә ондай болады әсіресе анасының жоқтығын сезіп жүрсе ондай байланыстың бір жақсы бір жаман жағы бар Егерде баланың психологиялық процестің дамуына әсер ететін болса оған қарсылық жоқ ал егер де артық эмоциялық салмақ түсіретін болса ондай байланысты дереу тоқтату керек себебі қазір оны анам деп жүрген бала ертең бәрін түсінген уақытта бұл сенің анаң емес деп қалай айтасыздар дұрыс айтасыз солай жарайды сауығып кетуіне тілектеспін рахмет сізге қазір э, шығарып саламын иә данияр талас сейітханұлы естідіңіз ғой профессордың айтуы бойынша э, табиғат аясында жиі уақыт өткізу керек дейді ендеше мен әке шешеммен апарып қайтайын оның үстіне ол жақты өзі де жақсы көреді құрал еді кішкене ұмыттыру керек секілді дұрыс айтасың э, өзіңді демалып қайт жарай ма тура бүгін шығыңдар жақсы айтпақшы құралай қазір сауықтыру курсынан өтіп жатыр ол жағынан халаң болма ә, бейбітке тапсырамын ғой <laughs> жарайды қазір мен профессор шығып салайын жақсы есіңе сақтап оқыдың ба ата әжеңе айтып бересің түсіндің ба ассалаумағалейкум амансыз апа балаларым ау хабарлап қоймадың ба тамақты ертерек жасап қоятын едім ғой әуре болмаңыз апа біз келгенше асығып келдік бай жатқыза қой. таза ауада демалсын қалайсыңдар бәрі жақсы ма әйтеуір тыныштық па тыныштық әке аман есен өздеріңіз қалайсыздар әлгі емделу үшін қалай сауығып келе ме иә ақырындап жаңа жүрегіне үйреніп келе жатыр әке апа менің сіздерге жақсы жаңалығым бар айта ғой айта ғой айта ғой алтын дамирді емдеуге болады екен ойбай ау сансыз шүкір жүрегім бекер сезбеген екен тәуба тәуба ә, жазылу үшін қандай ем қабылдай қайда апарасың табиғат таза ауа мына дамыту ойындарын тоқтатпау керек екен түстерді ажырата бастады жан жағын ұрар тани бастады айтпақшы бағана жолда келе жатқан кезде жылқыны көріп бірден ат ат дейді қойшы <laughs> иә <laughs> өзім таңқалып қалдым о қолының шағым сол бес жыл бойы бөтен адамдар жанына жақындатпай жатырқаушы еді ғой иә өз көзіммен көрмесем мына жағдайға дәрігер ретінде сенбес едім әке ретінде ше әке ретінде енді әрине ұлымның сауығып кететініне сендім оны бүгін профессор бекетов көрді бәрі жақсы болады дейді ол қазір қоршаған ортамен тығыз араласу керек дейді көргенін сезгенін естігенінің бәрін бойына сіңіре береді екен біз бірер күн осында боламыз апа бұл дамир үшін пайдалы жақсы жақсы бұл шынымен де үлкен қуаныш болды ғой керемет хабар болды ғой құлыншағым ау жатсын қарашы <laughs> әке сіз мұнда не істеп жүрсіз ертең келемін деп едіңіз ғой қызым ессіз ғашық болып қалса неге келмеймін мұны сізге ермек айтып жүр иә ермектің жүзі жабырқаулы ғой қызым енді мен не істеуім керек оны ренжіткім келген жоқ сені түсінем. кінәламаймын да қайта сенің сезіміңді түсінуіңе көмектесейін деп келдім менің бе әрине кейде біздің сезіміміз шындыққа жанаса бермейді қалай шынайы сезім бірден ояна қоймайды бір көргеннен ғашық болу ол сирек кездесетін құбылыс мысалы сен дәрігерді көргенде бірден ғашық болып қалған жоқсың ғой жоқ міне көрдің бе демек ол кісіні сүйемін деуге әлі ерте сонда бұл қандай сезім кеудеңде кімнің жүрегі солып тұрғанын ұмытып кеттің бе оның әйелінің енді ойлан мүмкін сенің сезіп жүргенің сол жүректе сақталып қалған сезімнің ұшқыны шығар олай болса ол уақыт келе ұмтылады сосын жүрегің жаңа сезімге нағыз махаббатқа дайын болады соны күтуім керек қой иә әрине ал егер бұл сезім мүлдем жоғалып кетсе ше жаңа жүрегім ешқашан сүйе алмайтын шығар олай болмайды ондай сезім міндетті түрде басымнан өтеді деп сенуің керек ол бойында тұрады бірақ сен оны байқамайсың уақыты келсе бірақ сәтте лап етеді не істеуім керектігін енді түсіндім әке рахмет сізге сен бақытты болуға лайықтысың қызым Лап, еді о әке қалыңыз қалай шүкір бәрі дұрыс иә қалай өтті жақсы сауығып кетуі тиіс саған бір тапсырма бермекпін иә тыңдап тұрмын данияр бір екі күн әке қасын қасында боламын деп сұранып кетті дәмірге де табиғаттың аясында болған пайдалы иә ә, төртінші палатадағы науқасқа сауықтыру курсын дайын орнына сен өткізсең қайтеді құралайға ма иә құралайға <laughs> әрине әке өткізейін жарайды басқа малың да жоқ <laughs> жақсы жарайды жақсы балам кіріңіз сәлеметсіз бе құралай сәлеметсіз бе бейбіт байқаймын сауығып келесіз иә рахмет бір ақ рет берілген өмірді бақытты өткізу керек осыны естігеніме қуаныштымын ал сауықтыру курсын жалғастырамыз ба иә киініп алыңыз мен сізді әлі күтемін жарайды жаққа барасың ба қай жаққа барасың айтшы а отын жарамыз ба менің құлыншағым қайда әне қанатым ау өкінім ау сол алтыным ау келіңдер мына жылы сүтті ішіп алсын көп балапаным күнім менің алтыным о құлыншағым сол алтыным менің алтыным ойбай ой атаңды қарашы жүріңдер шай дайын болды отағасы ау жүр шай ішеміз жоғары дем шығарамыз қайтадан аламыз кеттік бірге қайталаймыз кеңінен алыңыз түсіреміз шығарамыз тағы бір жол үш атаң жанын о ұлым шағым менің сондай тәтті немерелеріңіз бүгін жарады әке киімін өзі киіп маған отын тасуға көмектесті рас па рас қойшы ұялдым бәрекелді айналып қана кетейін адам болды деген осы менің ботақаным көмектесуге жарап қапты иә сол үшін саған тосын сый бар ол қандай тосын сый деші айтпаймыз иә айтпаймыз айтшы енді дамирге айта қойшы енді кейін білесіңдер ой <laughs> әке жол ұзап кетті ғой қайда бара жатырмыз қазір көресің жүр жүр қалма жаяу жүру денсаулыққа пайдалы деген қане балам қалайша ұмытып кеткен бұл жерді <laughs> бала кезіңде осы көлдің жағасына талай ойнап едің ғой осыдан көп жыл бұрын осы көлдің жағасын ата бабаларымыз мекен еткен бұл шынында да қасиетті көл адам баласына күш қуат береді қазір бізде күш қуат сұрап көрейік қасиетті көл <laughs> біздің әулетімізге күш қуат бере көр қиялдап кеттіңіз ғой әке сен де сенбесең де мейлі шырағым бұл шынымен киелі қасиетті көл не көріп тұрсың айналамыздың бәрі әдемі көл түпсіз терең секілді айттым ғой бұл көлдің сарқылмас қуаты бар деп адамдардың жанын да тәнін демдейді, қасиетті көл қалай балам көл саған ұнады ма рахмет сізге әке шынында да ғажап жер екен саған ұнады ма а